eh, un cop que Esquerra Republicana descarta la possibilitat no, de que hi hagi un govern alternatiu amb, amb Convergència, amb el Partit Popular i amb Ciutadans, que bloquegin aquests pressupostos, la veritat que és algo, és quelcom que, que no s'entén. I crec que per molts votants i simpatitzants d'Esquerra Republicana serà molt difícil d'entendre. No? El que s'estava demanant aquí era simplement obrir la possibilitat de tenir un debat més ampli sobre la proposta pressupostària uns pressupostos que són uns, prepost, uns pressupostos redistributius, que són uns, prepost, uns pressupostos, diríem, clarament socials i, i diria jo fins i tot més socials i més redistributius que el que s'estan eh, tramitant, diríem, a la Generalitat. No? Jo entenc que, que el senyor Alfred Bosch no, no està sol eh, en, aquesta, en aquesta decisió eh, i per tant és una cosa que em preocupa i que m'inquieta perquè aquí a Barcelona havíem arribat a acords importants de ciutat en temes d'ordenances fiscals, amb les modificacions pressupostàries l'any passat, i veig que aquest any doncs, no s'han posat els interessos concrets de la ciutat eh, per davant, sinó que s'han bueno, han fet prevaldre doncs, d'altres doncs, lògiques eh, alienes al que, passa, al que passa a Barcelona. Jo la veritat és que no entenc que es puguin bloquejar que, un, que, un, que una força política que vol un país més just i que vol un país nou, doncs no defensi uns pressupostos justos, uns pressupostos redistributius de la capital del país. I crec que això és el que s'haurà d'explicar doncs, en, la, en, la comissió, en la comissió de demà. Què és el que motiva efectivament això i que, i que la ciutadania doncs, doncs decideixi. L'alcaldessa havia dit que eh, la motivació era que estaven pensant en clau Catalunya, en clau d'eleccions catalanes i que volien frenar l'abans de, del sector dels comuns, diguem. No sé si vostè comparteix el diagnòstic. Home, si aquest és un argument, que és un argument que no descarto, doncs seria un argument preocupant i crec que eh, si l'alternativa, ja dic, és aquesta alternativa de bloqueig als pressupostos de la capital del país, doncs la ciutadania penalitzarà aquesta, aquesta decisió. Si es fa en aquesta clau exclusivament partidista, la ciutadania penalitzarà aquesta, aquesta decisió i és una decisió que ja dic, jo lamento profundament per, perquè amb Esquerra Republicana s'han aprovat eh, polítiques importants a la, a la ciutat de Barcelona, compartim molts dels elements del, del, model, del model de ciutat eh, i la veritat em, em, em costa eh, explicar doncs, aquesta decisió, sobretot ja dic, quan a la, a la, a la, a la Generalitat de Catalunya doncs Junts pel Sí està aprovant uns pressupostos que, que no tenen les connotacions socials, les connotacions redistributives, d'impuls, com veiem ara, de l'economia social i solidària i de molts altres àmbits que s'estan plantejant aquí. No? En algun moment ja dic que Esquerra Republicana es va posar sobre la taula la possibilitat doncs, de, de discutir qüestions com les polítiques d'habitatge, que volien anar més enllà les polítiques d'habitatge. S'ha ofert un espai concret per fer-ho, aquest espai doncs, no s'ha acceptat, i de totes maneres veiem que aquí hi ha una contradicció, és a dir, voler que hi hagi polítiques d'habitatge més avançades a Barcelona, que és probablement un dels, dels ajuntaments que més està fent en aquesta qüestió, i alhora, i negar-se doncs, a aprovar una regulació dels lloguers abusius, que és el que ha passat, no? el, que és el que hem vist al Parlament de Catalunya, on Junts pel Sí i el Partit Popular han votat junts el, el, el rebuig d'aquesta possibilitat, doncs em sembla una contradicció que, que s'ha de poder explicar ja dic, el, els arguments del sí a aquests pressupostos nosaltres els hem posat sobre la taula. Considerem que són uns bons pressupostos i són uns pressupostos que la ciutat necessita. Els arguments del no encara, diríem, els hem d'escoltar. De, I si aquests arguments del no es redueixen no? Doncs a, a evitar a, vull dir, que el, el desenvolupament dels comuns, etc etc, em sembla que, que això a la capital del país diguem, no li fan cap favor.